Aquí pois que é moito máis bonito. Podes a mellor non teis un gadis ao lado da casa, pero si teis uh, pois o paisaje en si, pois dache todo, a verdad. E se non é un, é un veciño que ten unha cousa, e se non é, pois é o outro, é sempre teis de todo. Digo cho eu, é, non che falta de nada, é